Dostlarım Videoya başlamadan önce sizlerden ufak bir şey isteyeceğim. Aşağıda yorumlarda da veya açıklamada da belirttiğim gibi Doğukan Koran kanalına abone olmayı unutmayın. Şöyle arkadaşlar abone olup buradan tümü yaptığınızda hem bildirimleri açıp hem abone olduğunuzda Doğukan'a destek çıkmış olacaksınız. Ve arkadaşlar Doğukan'ın şu an arkadaşlar 450 Robux'luk bir çekilişi var. Buradan gelip like atıp yorumlara arkadaşlar burada Discord isminiz, Roblox isminiz ve gördüğünüz gibi böyle nickiniz yazaraktan katılabilirsiniz. Hepinizi arkadaşlar Doğukan Koran kanalında görmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdiden videoya devam edelim. Selamlar herkese ben Emircan ve bugün sizlerle beraber Adopt Me'de sınırsız para nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz beğenirseniz de like atmayı unutmayın arkadaşlar ve bu arada şu anda ekranda TikTok ismini görüyorsunuz arkadaşlar. Lütfen beni TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar hile hesabımdayım şu an Emircan Reis 3535'teyim. Bu arada TikTok'tan gelen arkadaşları duyuruyorum. Lütfen buraya da abone olmayı unutmayın. Abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, ve bu arada arkadaşlar videonun başında belirttiğim Doğukan Koran kanalına abone olmayı da unutmayın. Şimdi arkadaşlar e, hilenin nasıl yapıldığından bahsedeceğim. Neler yapılmalı yani hileyle neler yapabilirsiniz onları göstereceğim. Arkadaşlar hile şöyle bir şey. E, size sınırsızca para veriyor. Ve bu parayla bir şey yapamıyorsunuz. Sadece client side yani sizde gözüküyor. Client side nedir? Arkadaşlar client side mesela diyelim ki siz bir hile yaptığınızda sadece sizde gözüken bir şeydir. Yani mesela hani hilelerde eskiden jailbreak'te Beatles vardı e, kullanıp açıyordunuz böyle. O mesela client side'dır. Yani sadece mesela kırdığınız yerlerden siz böyle geçip görebiliyorsunuz. Ama öbür insanlar oradan geçip göremiyor. Server side'da yani mesela server side'da şudur. Siz mesela bir şey yaparsanız o tüm server'a da gözükür. Buna da server side deniyor arkadaşlar. Şimdi biz hileyi yapacağız. Şöyle ilk önce Sirhurt'u açalım. Bunun için e, arkadaşlar bir böyle yüksek seviyede bir e, exploit gerekiyor. Yani mesela nasıl diyeyim KRNL, oksijen, ondan sonra elektron falan bu tür şeyler gerekiyor. Yani öyle JJ Split kullanaraktan affedersiniz hiçbir şey yapamazsınız. Zaten JJ Split'te indirmenizi e, istemiyorum. Neden derseniz arkadaşlar JJ Spluid virüs yani, yani bildiğimiz virüs arkadaşlar. Bilgisayarınıza virüs bulaştırıyor ama sizin tabi haberiniz olmuyor. Buna rat ya da böyle trojan tarzımsı bir şey oluyor. Bilgisayarınızı yavaşlatıyor yani. Bilgisayarınızı yavaşlatması da bir virüs türüdür. Çünkü e, anakarttan yiyor bayağı. Bildiğiniz üstünüzden Bitcoin mining gibi şeyler yapılıyor. O yüzden arkadaşlar ben sizin kullanmanızı istemiyorum. E, işte hileyi tanıtacağım arkadaşlar. Umarım e, videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar sizlere e, bir böyle txt dosyası vereceğim. Yani txt dosyası değil aslında böyle bir yere yapıştıracağım. Siz de onu kullanarak kullanaraktan şey yapacaksınız. Hile yapacaksınız. işte böyle arkadaşlarınızı falan hava atabilirsiniz. Şöyle ben bir buraya ışınlanayım. Ee, şöyle bir şu petin bir görevlerini yapalım ilk önce. İlk bir petin görevlerini yapayım. Ve bu arada arkadaşlar yanımda kuşum var. E, kuşum konuşursa yani özür dilerim yapacak bir şey yok abi. Cici kuş cici kuş diyor böyle arada sırada sikuş diyor. Eee... Şöyle bunun görevlerini yapalım. Bunun görevleri zaten 3 görevlik bir şey. Bir görev daha geldi mi yapalım. Ondan sonra nasıl yapıldığını göstereceğim. Ee, benim bu arada Liam diye bir tane tavşanım varmış ve ben bu tavşanı ilk kez görüyorum. Vay benim ben bu hesabımda hiç tavşan almamıştım. Nasıl geldi ki bana bu tavşan? Hiç aktarma da yapmamıştım. Allah Allah bilmiyorum. Ve bu arada arkadaşlar pet satmak isteyen arkadaşlar varsa ee, şeye gelsinler. Elytra sunucumuza gelip oradan nasıl satıldığını öğrenebilirsiniz. Yani bana yazarsınız abi nasıl pet satılıyor diye yani. Discord'dan bana yazaraktan ulaşabilirsiniz. Discord linkimiz de aşağıda bulunuyor arkadaşlar. Katılmaya da unutmayın. Hepiniz oraya da bekliyoruz. Böyle canınız sıkıldığında falan gelirsiniz. Böyle sohbet edersiniz arkadaşlarımızla falan. Bayağı online'ımız oluyor. Yani gece bile olsa böyle bir 12-13 online'ımız falan oluyor. Böyle konuşuyoruz beraber hepimiz. Öyle. Şimdi e, bunun bir tane daha görevinin gelmesini bekliyorum. Görev geldikten sonra hileyi göstereceğim. E, bekliyoruz. Evet. Bekleyelim. Bu arada bahsetmek istediğim bazı şeyler daha da yani bazı bahsettiğim şeyleri de bahsedeyim. Arkadaşlar YouTube kanalımız şu an 1300 aboneyi geçti ve yakında 1500 aboneye doğru yaklaşıyoruz. Ee, bunların hepsi sizin sayenizde dostlar. Sizler olmasanız ben bu kadar gelişemezdim ve yani gelişmeye de devam edemezdim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gelişmemde bana baya destek oldunuz. Videolarıma like attınız, aboneler oldunuz. Şu an yani 1320 abonede falanım ve 1350'yi falan geçeceğiz yakında 1400'e falan gideceğiz. Ve arkadaşlar böyle yakın zamanda yani nasıl diyeyim sizlere çok büyük böyle çekilişler falan yapmaya çalışacağım sizlere çünkü e, aklımda şöyle bir plan var. Ee, YouTube para kazanmayı açtıktan sonra sizlere o parayla bayağı çekiliş yapmayı düşünüyorum. Çünkü yani sonuçta bana bu parayı kazandıran sizlersiniz ve bu parayı sizin için harcamayı daha fazla çok istiyorum. Çünkü yani ben bu parayı boş yerden değil sizin sayenizde kazanıyorum. Ve o yüzden paramın çoğunluğunu yani mesela 200 TL kazanıyorsam 150 e, TL'sini falan size Bayağı bir Robux yatıracağım. Hatta 180 TL'sini. Çünkü bana para gerekmiyor. Benim sadece şu an e, bir kitleye ihtiyacım var. O yüzden arkadaşlar bana destek çıkarsanız çok sevinirim ve bu, bu petin neden görevi gelmiyor hala? Kanser olacağım. Evet kanser olacağım. Ve bu arada arkadaşlar eğer başka videoların da hilesini istiyorsanız yani başka oyunların da hilesini istiyorsanız e, bunları lütfen aşağıda belirtin. Bunların hilesini buldukça sizlere çekeceğim. Bu World Zero diye yeni bir oyun var. Yani yeni değil aslında. Robux'luydu. Robux'suz oldu. E, bunun da sizlere videosunu çekeceğim. O oyun da çok kaliteli bir oyun ve o oyunun da sizlere videosunu çekeceğim. Yani hem hileli hem de nasıl oynandığı hakkında falan e, video çekeceğim. Şimdi abi bunun görevi gelmiyor. Ben artık nasıl yapıldığını göstereyim. Arkadaşlar size bir kod veriyorum. Bu kodu girdiğinizde run script'e bastığınızda şurada gördüğünüz gibi şu kadar paramız oluyor. Ee, bu kadar parayı elde ettikten sonra burada da böyle gözüküyor. Ama arkadaşlar bu para bir işe yaramıyor. Yani sadece burada bir görünüm amacı var şöyle gidelim mesela yani inanmayan arkadaşlar olacaktır yani para kullanılıyor falan sen yalan söylersin diye. Arkadaşlar gidelim mesela burada bakın şu an bu kadar paramız var. Bu para ile hiçbir şey yapamıyoruz. Evet yani şöyle bakın abi gelin buraya. Bakın satın alamıyorum. Paramız yok çünkü. Bakın şöyle inventörümü de göstereyim. Arkadaşlar yani bu sadece böyle görünüm amaçlı olan bir şey. Sizde gözükmez. Yani o yüzden arkadaşlar çok ümitlenmeyin bu hile. Sadece böyle arkadaşlarınızı trollemek amaçlı bir hile. Yani e, arkadaşlarınız bence bu hileyle baya iyi trolleyebilirsiniz. Yani cidden çok güzel troll yapılır bu hileyle. E, bu arada arkadaşlar bir yeniden söylemek istiyorum. TikTok adresimiz şu an yine ben ekranda vermişimdir. Ee, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız çok sevinirim ve bu arada görev geldi. Ee, Çapkın çıldırıyor yanda. Umarım sesi çok gelmiyordur. Yani sesi gelecek ama hani piç falan diyor. Kuş küfür ediyor. Ee, umarım çok gelmez ya videoya. <laughs> Şöyle uyutalım hemen. Ee, uyu uyu uyu uyu uyu uyu. Hadi güzel bir şey çıkarsa cidden çok güzel olur. Star Trek'ten ne çıkabilir ki? Evet kuşum yine çıldırdı. Yapacak bir şey yok abi çıldırsın. Çıldır. Hadi ne çıkıyor ne çıkıyor? Oo, cat. Cat mi? Cat çıktı. Evet arkadaşlar cat çıktı. Yapacak bir şey yok. Cat, cat de iyidir ya. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ee, bakın paramız gitti mesela. Bir daha böyle run script yaptığımda para yine geliyor. Ee, buradan geçtiğimde para acaba gidecek mi? Yoksa bir yere gittiğimizde mi böyle şey oluyor? Paramız sıfırlanıyor. Yok hayır gördüğünüz gibi param hala duruyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi arkadaşlar siz de bu hile ile yapabilirsiniz. Yani cidden çok kolay bir taktik. Yani kolayca hemen abi 10 numara 5 yıldız hemen yaparsınız abi bu hileyi. Sonra arkadaşlarınızı trollersiniz. Ondan sonra onlar da size küfreder. Hani kanka bu kadar param vardı diye e, küfredebilirler. O yüzden arkadaşlar dikkat edin. E, yani şaka olduğunu falan söyleyin. Yoksa vallahi harbi küfür yersiniz. Yani çünkü bana da arkadaşım böyle bir şaka yapsa ben de küfrederdim. <laughs> Neyse arkadaşlar e, videonun sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. İyi günler oyunlar. Kanalıma abone olup ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Yakında umarım 1500 aboneli bir YouTube kanalı olacağız. Sizin desteklerinizle kendinize bakın. Hoşçakalın. İyi seyirler.